handsome. Oj, sitt. Noj, nej, nej, nej, <laughs> nej. Sådär där, jag skrek inte. No, tas vi kommer att äta. Oh, no oh. Ett so. Homo! Ett! kaksi essiä. Oh, oh, blokki... Okei, okay, onks sä valmis nyt? It was at this moment. Nosrel. No. He fucked up en ollut valmis. Mitä sä teit? Missioniä. Ja, ja mulla lagaa. Mä kuolin jo. <laughs>